godoro basi umeona atatwaa alikuwa anajishubua twaa mabantu simkorogo <laughs> nani hiyo kupunguza labda eh, eh. ah sasa wenyewe ule ujue ushawa adapt mtu ambaye umemwa kitu kimemwadapt kuacha kwa haraka ni ngumu eh, na huyu hawa ah, kama Dula akiacha ndo atakuwa mweusi hatari Eh, kwa hiyo eh? eh, na Dula yani una mkologo mkorogo wake unamtaka kabla hajakauka maji apake. Kwa hiyo utamwona akitoka kuoga mbio, ah, anatakiwa apake kabla maji hajakauka. Amna, ana hela yoyote, mwizi tu hapo hapo. Sorry bwana, ah, nimesahau. Umesema Harmonize unasiliana kivyako na na nini, na pia ni mwanao sana, si ndio? Mwanangu yani ndio close friend fulani mm. na mapenzi yako juu yake hayafichiki kabisa. Namkubali sana, namkubali sana na ni inspire vitu vingi sana. Okay, sawa. Katika ile challenge ambayo alipitia Zanzibar kuzuiwa kushuti kwa sababu ya kisiwa cha Zanzibar, unafahamu mwezi mtukufu Ramadhani, uh, kuna vile vitu huaga vina limit mm. Uli, uliweza kuisikia hiyo story, na kama uliweza kuisikia ulimpa ushauri gani uh, juu uh, ya kuzingatia labda maadili na nini kizenji na kumpa maybe pole kuhusu challenge hiyo? Kiukweli kwenye hilo sijaongea naye, nisiwe muongo eh, ni kwenye hilo sijaongea naye uh, yupo kule Eh, tunawasiliana lakini kwenye hilo sikuongea naye kwa kweli. Okay. Mm. Sawa. Cha kumalizia cha mwisho maybe uh, vipi kuhusu umesema uh, unashindana naye sana. Vipi kuhusu this time mshauri labda kuwa katika mahusiano labda na mtu mm. gani na nini? Ni mwenyewe bana. Mimi sitaki bana. Muulizeni, mtafuteni mwenyewe, muulizeni. Basi msiweke karibu msema close. Mimi mpaka kitu kiwe hivi kimenyooka kaachia mwenyewe mambo, mimi ndo utaniona huyo anajitokeza. Lakini kama kafiche. Hmm? Haiko single. Hmm, sijajua. Una una mimi namuona kama yuko single. Mm, close friend kabisa. Ile video mimi namficha kuna mtoto mkali mikono je imehaidiwa pale. Unaweza kuona mbwembwe tu za kutaka labda kufanya attention kwa ajili ya kupromote vitu vyake lakini inawezekana asiwe naye. Sasa hivi unajua mambo yanataka attention attention kidogo. Tuende polepole Stan. Mm. Amekuwa ni kama miezi minne sasa. Mm. Akidai kuwa yuko single. Eh. Kwa mwanaume mm. tuanzie kwako tuta, mm. tuta reflect chako kwake mm. inawezekana kwa mwanaume maarufu mm. mwenye kupitia ushawishi wa hali ya juu mm. kukaa miezi minne bila kuwa na mwanamke karibu. Aha, mimi sasa kwa upande wangu kwa upande wangu Aha. mimi hata mwezi sikanatoboa <coughs> mwezi sitoboi, ila kwa yeye mimi naenda kwa siku ambazo naenda kwake, kiukweli sijabahatika kumuona na mwanamke kwa siku ambazo naenda kwake. Kwa hiyo kama atakuwa anafanya mengine, ila mimi naamini yuko single. Eh. Jamani, nashukuru sana, nashukuru sana. Single na enjoy. Eh, na mimi niko ah, mimi na mtu <laughs>